那在这个在这个 sample socket 这里面的，哦，example。那我们现在先讲那个 post gain，post gainer，post gainer。我先 create 一个 project。 stock simple. Next page. Stock case sample. 那我们这边的呢，这个呃 class name 叫 post scanner。post scanner。然后呢，它 package name 呢？ 自己自己取哈。socket b l a n k 这个 post scan 的不能随便 scan 哈，现在好像是违法的，不能 scan 人家的 p o r 被网管发现了就会那个 post scan。然后呢？ 我把这段，我把这段扣起来，把拉开一点。靠近了，因为它有一些引爆没有进来，就按 Ctrl Shift All 加把单内，好，加把单内。 这一个一个一个 main。然后呢，我在这边直接 run 哦，在这个 postcan 这边，我直接按右键，然后选择 run as Java application。他会跟你讲说，哦，这 console 这边会讲说，哦，Java 这个 postcan 的乱乱法是 Java postcan，然后后面也要一个要有一个参数哦，就是 呃，host name，所以呢，我们我们要怎么样输入这个后面这个参数呢？就在这个入呃，这个有个绿色呃圆圆的，白色的箭头，向右边这个，它这个下面有个那个有个向下的黑色的箭头，按下去，好，boss scanner 在这边嘛，啊，然后呢选 run configuration，然后选刚才的，呃，把它拉开一点。 这边的话，哎，跑去哪里？host get，在这个地方，然后选择 arguments，arguments，然后呢这边有个 program a r g u m e n t 好，就是就是我们要的，好，比如说我需要先写 local host，好，就是自己的，好来，输入 local host，然后再 run。 他就在开始在 scan，好像有那个防火墙，哎，因为我给他 sleep 零那个，嗯，应该是零点。 零五米五秒，这样我把这个拿掉，看会不会快一点。是 PostScan 是一样。 想关掉看看啊，应该是 local 的波，应该是。帮我讲还 OK O 呢？好，没有没有没有扫到任何的泡。 我讲一下，这只程式，啊，这只程式就是一个一个一个 main 啊，public static void main。然后呢，如果说这个 argument length 等于零的话，就是刚才讲的那个 a r x 啊，等于零的话，就会就是讲说要输入那个参数啊。啊，如果说呃不等于零的话，第一个参数就是 host name。 那 host name 呢？这下面就是 internet address。internet address 就是代表，就是说这个 host 的 IP 位置。那得到这个 address 之后呢，我们用啊，我们跑0到啊1024个 port，好去 scan。scan 就是在这个地方呢去 create 一个 socket。socket 呢把这个 address，internet address 丢进来，然后呢再把 port 丢进来。 这样就可以 create 一个 socket。啊，如果说有开的话呢，像刚才哦有扫到了，八零 o 呢 open，然后呢一零 o 呢也是 open。啊，如果说这个破是有的话，它就会 green out 出来。哦，这个破是有 open 的。然后呢，这个 socket 再 close 起来。然后呢，如果说没办法开的话，就是用个点。哦，所以刚才就一直点，一直点，一直点，点点点点。 Boss Gen 的话的写法大概是这样。好，我们就让这个 Boss Gen 继续跑。那这就是呃 Boss Boss Gen 的这个 sample。好，那我现在再再讲第二个，第二个 sample。一个第一个 sample 呢，就是一个 Client Server 的架构。那 呃，在这个地方的一个 main class 就是 connection，然后呢，一个 socket 的 input，哦，这个 input 就是从我们从那个键盘上面输入，输入那个呃，我们要要传递的讯息，好，然后 m o n i t o r 呢就是回传的讯息，好，收不到回传回来的讯息，啊，a a c o server 好，啊，就是看到它字知道它就是我们呃，我们给它什么讯息，它就回传什么讯息。 那我们先来，一样，先建立这个，class。 周师傅的 O，把音破进来。会有会有两个作业，还有两个 c l 还没进来。三 K n d a m o n i n 还有，啊、呃，叫做呃三 K input。 扣过来，grand 的部分，socket input，转然后呢，socket monitor。 部分，啊，它这个因因为它是我们刚才讲的，它是熟类，所以它 implement runnable。 是 client 的部分。那 server 的部分呢，一样鼓励一个 echo server。package 放在 server 的 package 里面，echo server。 这个 server 比较简单，它是啊处理的是嗯啊 accept client。那那这样子的话，是单独这处只有处理一个 client 而已。我们先把它乱看看。 看看，先把这个 server 把它 run 起来，按右键，然后呢，选择 Run a s Java Application，它就停，它就会停在那里。因为我我们现在有开两只程式，一只程式的话是在跑 f o r s g a n 还在跑，好，另外一只程式的话是在 run server，所以呢，在这边，啊，点这个地方。 这个以电脑屏幕的旁边有个小小的黑色箭头向下的，好，它就会跑出来，好，现在有有在跑的程式呢，就是 post scanner 跟 echo server，p o s t scanner 跟 echo server，我们就先把那个 post scanner 关起来，啊。关起来之后呢，它就会 terminated，好，terminated。 这个是 server，它就 run 在那边，它就等着什么？等着人家来连，哦，开一个 p o d 叫一二三四，啊，等着人家来连。然后呢，我们 run 什么呢？run 这个 connection，按右键，哎，我看一下，啊，我们先让它，run us。 j a v a application，好，它 run 起来之后呢，它停在那里。然后呢，我们再点回来，看 server 的部分。好，server 的这边就出现什么 connect accepted with 啊 local host 啊，然后呢，再点这 connection 好，等着输入，我们就随便输入什么 hello world 好，然后呢，按 enter。 所以 monitor 就回传一个 echo，echo 什么？Hello world。啊，如果说呢要结束的话呢，就是 exit。哦，他就拜拜。Server 这边，哦，你看这个是 echo server 这边的，他就说，啊 client 刚才有传一个讯息叫做 Hello world。然后呢，我们刚才结束的跟我讲说拜拜。然后呢，这个 port 在 wait。 好，waiting for connection。好，这个这个是 client 的部分。好，那我们来看一下，看一下呃，先从 server 来看好了。server，server 它是还蛮简单的哈，就是啊，这边是全面是都是宣告，然后呢，它这个啊。 开在这个地方呢，在这台呃电脑上面开一个 port，就是开一个 socket，很简单，就是我们就是用 Java 的 Server Socket，然后呢指定它一个 port，然后把它 new，new 起来之后呢，接下来，这个是一个回圈，回圈无无穷回圈，它。 呃，第一个是猎鹰做的时候，他在看 waiting for connection for 那个 port，然后呢，真正的在等待的是在这边 server socket 点 accept 好，它就会等待什么？等待 connection 啊 waiting for a connection，然后当呢，当这一个 connection 进来的时候呢，就是 client 连到这个 port 的时候，它就会产生一个什么？ 会 accept 之后呢，会留 n 一个 socket，这个 socket 呢，客户端也有个 socket，然后呢，服务端也有个 socket，然后这个 socket 呢，哦，它会它可以干嘛？它可以开开那个你刚刚讲的一个 input stream，一个 output stream，在这个地方，一个 socket get input stream，跟 socket get output stream。 那我刚才讲的就是说，这个 input string、output string 它是它是 binary 的形式，新那个 byte string 哈，byte string byte string。那中文码呢是 double byte 码。如果说我们要处理中文的时候呢，我们就要转转接什么？input string 转成 buffer reader，output string 呢转成啊 p r i n t writer。啊，那这个就会接到这个。 这个这个一个 reader 一个 writer，然后呢，就会继续做什么？再做下一次的等待，哦 w h i l e 好，在这个 read reader 在一个 read line 的时候呢，就是在等什么？等 client 端的资料进来，好，然后当我们呃建立这 connection 之后呢，我当我呃输入什么 hello world 的时候呢，这个地方它就会接到什么 hello world 的 message。 message，啊，所以呢，当这个坏回去呢不等于 n 的时候呢，它就会往下做，哦，就会把，去把啊这个讯息把它秀出来，啊，然后呢，再做什么？把这个讯息回传回去，所以叫 echo 嘛，a echo server，啊，就在这个地方 write print f，然后 echo 什么？把这个 message 丢回去，然后呢，啊，马上丢回去叫做就 flush。 Flash 回去，再加个 Flash，常常常常，如果显示没有没有加这个很奇怪，那就都没反应，然后测老半天到底问题在哪里，都不知道，加了这个 Flash 它就马上就就会传回去，然后当这个工作完成之后，它就继续回来再继续等待，啊，又等待，啊，然后呢，当我输入什么，当我输入斜线 exit 的时候呢，它就它这个 connection 呢就会 block 掉。 把 writer 呢，呃 writer 他要先送一个需求，就哦拜拜，然后呢，cut socket 呢 close。当 socket close 的时候呢，刚才进来的哦 read writer，然后呢 even s t r i n g odd s t r i n g 这就都一起的，connect 那个 disconnect 掉，哦，所以这个是 server 的部分，哦这个 server 的部分，应该是没有，大家不知道有没有什么问题。 好，如果那如果 client 的部分呢，我们再进来这个 connection 的的地方，好，connection 的地方，connection main 好，然后预设的话，hostname 是 localhost，然后 port 是一、二、三、四，internet address，然后呢，我们刚才讲的用 p o s t scan 的方式呢，在做就是。 呃，socket 嘛，哈，Internet address 跟 port 去 new 这个 socket，啊，当我们 new 这个 socket 的时候之后呢，它就会去什么？去跟这个 address 的那个那个呃 server server 的那个 port 去做 connection，啊，那如果说是 connection 完成之后呢，就会取得到刚才讲，server 端和 client 端都有个 socket，这个 socket 它可以做什么？可以 create input stream 跟 output stream。 但是呢，因为我们我们这个是一个啊，就是我们讲这个是一个一个呃 main main thread 哈，一个 main thread。main thread 呢，它我们我们想要把这个 input stream 跟 output stream 的工作呢分开处理，好，所以呢我们就 create 两个 thread，一个 thread 呢去 monitor 这个 socket 回传的讯息，然后一个 thread 去 monitor 我们键盘输入的资料，好，我们先来看。 这个 socket monitor，好，再进去看。把这个 socket 传进来之后呢，它会做什么？当它 start 的时候，这个 thread start 起来的时候呢，它会做什么？啊，它就是取得 socket 的 input stream，哦，专心，啊，成为什么 buffer reader，哦，它那个 single byte 转成 double byte，然后呢，再再来干嘛？waiting，哦，等着那个讯息进来。 就是跟 server 的的状况一样，如果有信息进来的时候，它就一列一出来，啊，不断的这样。啊，如果到最后的，如果它是 no 的时候呢，它就会，啊，会 close 那个 connection。啊，这是 monitor 的部分。那再来呢，socket input，啊，socket input。 s o c k i n r e a r 它 u n 起来的时候呢，它在做什么？我们刚才讲的就是说，我们可以取得 Socket 的 Upstream，但是我们要利用另外的东西叫做啊 System In 好，就是我们应该是第一堂课讲的，就是我们可以从键盘输入资料，好 System In 从键盘进进来，然后一样转型成为 Buffer Reader 啊 j a v a 的 I/O 从 Single Byte 转成 Double Byte 好，这个 Reader，然后在这边做什么？ 做一个啊，也是一个一个无穷的回圈哦，一个无穷回圈。然后当这个 socket 呢 close 的时候，才会去才 break 掉这个回圈。如果说还没有 break break 之前呢，没有没有 close 之前呢，他会去啊做的是先列印出来那个那个啊那个前前那个什么 prompt。 那个资源之后呢，去等待那个一样等待我们键盘的输入，然后当这个讯息输入进来之后呢，把这个讯息从这个 writer 丢出去，啊，从这个 writer 丢出去，然后 f l a s h 之后呢，server 端就会接到这个讯息，然后呢稍微停一下休息一下，啊，然后呢再继续再微停，啊，这是 s input 的部分。 所以这样这样子，呃，不知道不知道有没有什么问题。socket 的部分，还这样讲应该是还蛮简单的啦。哦，有没有有大家有没有什么问题？其实有有有了这个 socket 之后啊，就可以写 server 了。 就可以写 server，那自己就可以写一个很小、很小、很小的 e 嗯，我们那时候在那个中，在中国国际商银啊，他他需要做一个，就是说他现在所有的使用者，哦，他输入，哦，按下去，哦，然后他要把这个谁按的这个动作传到那个做一个记录起来，我们叫做什么？就是叫做监控程式嘛。 监控使用者在干嘛？哦，那那嗯，哦那时候呢，我们就是可能就是主要的那个 server，但我我我我们就就没有去去再把这个 monitor 加进去。但是呢，我们就是做了另外一个小小的 SAK server。哦，当他按下去这个讯，按下去之后呢，我就会把这个讯息丢给那个 SAK server。 哦，也是用 SM 的信息沟通的方式，哦，那所以那时候妈那时候的 Mo Monitor 的层次就是这样这样这样写起来的，啊，所以中间还是要很多什么，啊 h r i 的机制啊，Q 的机制，我都有把它 M u l t i SRI 啊，然后 Q Q 的机制我都把它加进去，好，大家大家有没有什么问题？